amintiri Vrei să știi cum eram Când eram copii, eram sărași Dar fericiți Visam să fim poate soldați dacă nu bandiți Ne curcai cu noi, era pizdes Cât să ajunge băi drept în cap un cotileț Zici că ganesc, îmi amintesc Žaidi pida reikia tienim aferės Paprikalės Šerit kugus Pentru că mutra ta de lohmana reprez Noaptea nu oi nu mă tem de stringoi Cât suntem cu iubita mea amândoi Noaptea noi nu strigoi Cât suntem cu iubita mea amândoi Noaptea noi nu ne temem de ploi Deja știi că nu-i la nimeni ca la noi Mătură, mătură, mătură Bate cu scândura n pătură De nu-ți faci cruș și te gâtui Eu sunt la care te mântui Nu te gândi nici nu bănui Și ne să duci și nu rămâni Și ne să întorci și să chinui Nu mai fugi, băi, nu pagă-te Eu спацанista городски Stau cu подруга mea Zolușca Jur că eu mamă de preliste De-astea nu sunt nici în geneză Că și iertare Domnului Vina n-a fost comunismului Vina chiar este doar omului Suntem parasiții globului Veșere iertare es ignomt jeg øjne med dem det slinker Kitsun tem kuyu betemem en doy Napten øjne og netemem dem